वेलकम हो गया हमारे चैनल पे तो कैसे हैं आप लोग तो ठीक ही होंगे भाई लोग तो चलिए आपके बीच फिर से हम लेके आ गए हैं एक वीडियो और जो कि पार्ट नंबर थ्री आ रहा है जो है वो है अट्टा मार्केट का ही वीडियो पार्ट नंबर थ्री में कि पार्ट नंबर वन हमने आपको दिखा दिया पार्ट नंबर टू भी आपको दिखा दिया हमने पार्ट नंबर थ्री तैयार कर लिया वो भी आपको हम दिखा रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो पर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में और एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे जब तक वीडियो का शेयर कर दीजिएगा तो हाँ हम आपको बताने वाले थे कि एक चीज़ एक मार्केट का और वीडियो है जो कि सेक्टर सत्ताईस में ही है इंदिरा मार्केट यानी कि अट्टा मार्केट से बिल्कुल सट के ही एक सत्ताईस सेक्टर सत्ताईस आ जा रहा है उसमें एक मार्केट है इंदिरा मार्केट तो उसका वीडियो हम लेके आने वाले दिन में हम आपके सामने फिर से वो वीडियो लाने वाले हैं तो ये वीडियो कैसा लगा तो लगा हुआ तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक बने रहिए हमारे चैनल